Nah saat bannya diputar seperti ini akan bunyi berdengung atau bunyi kasar pada putarannya guys Nah itu rusaknya pada lehernya bearing, leher bearing roda belakang ini ya guys Nah tonton terus seperti ini cara membukanya ya guys jangan di skip Subscribe jangan lupa ya guys untuk mensupport terus channel youtube saya Nah kita tonton terus seperti ini cara mukanya ดนะตดีว้แลนะตตองเดี๋ยวามาเกดิที่สั่งลงแอปพลิเคชันก่นตองอ่ะกมาเกดังนั้นดีนอนในบันไดแล้วก็เปย์คือคือคือแบบบันไดครับ kan hmm kalau all oh, out oh. Tak pernah aku mengerti mantap lubang kalau all oh. hah oh kan